Zici de bici, de bici, de ba, bici de bici de de mea. Și ai zis, bă? de mea. A, măcar îi cunoști, că n-ai acolo. Așa. Oare face record? Nu știu. A, ia spune ceva. Da, bă, ce vrei. Așa. Mă enervează că... Nu știu, asta trebuie să mai aproape. Și ia să vedem noi acum.